मेरी मावा मेरी किबला मेरे दाता मेरे आका मेरे शहाब रखनी राह में बर्बाद जो तेरी राह में बर्बाद नहीं मैं मुसाफिर जो राह में बर्बाद पे मेरी बर्बाद नहीं तो सलामत है कभी थी सलामत है तो

खुदाया ये न समझे कोई खुदाया नहीं ये न समझे चले इश्क में बर्बाद नहीं जो मेरी तरह तेरे इश्क में बर्बाद नहीं जो मेरी तरह तेरे इसके में बर्बाद नहीं